хозяин игрушек, ему жалуется. Так, мы здесь были ведь, да, у вас? А да. Ага. А еще, а еще раз, что ли, нельзя? Можно, но снимать ага. нельзя. Зачем? Я не хочу, чтобы публично. Не хочу, так это не для снимали. публики. Ну, я не знаю, для каких целей. Может, вы меня Да нет, не выставим. Ну, просто в интернет выложим вас, да и все. Просто ценами. А? Просто цены ваши выложены, все и товар. В смысле, а зачем вы цены выкладываете? Ну, вот людям нравится смотреть на цены в России. А как канал называется хотя бы? А это не для канала, там мы главному редактору, в общем, скидываем, он, он уже сам там решает, что сделать с материалом. Угу. А цены-то тут при чем? Ну, цены нравится людям смотреть. кстати, каким, да. Каким людям-то? В интернете. Я говорю, ну, на канал ну, есть какой-то. Так мы тоже не подписаны, я даже не знаю, а зачем на какой-то канал. наш бесплатно, тогда берете снимаете нас, тогда... Ну, не, ну люди же не хотят, чтобы их снимали. Вы да. же их не спрашиваете. Мы же их ты же не снимаем. Ну, мы... прямо Но сейчас их прямо сейчас Ну, если бы вы со мной бы не разговаривали, я бы вас даже не ну, фиксировал Но на видео. Бы лицо бы не снимали. Это ну, тоже ведь вы, а вы человек должны представиться да. и удостоверение а какое-то показать. и только а, потом а, разбираться. А представиться это для чего? Что нельзя, что ли, в магазин зайти? Нет, можно, но ну. люди публично Нет, не хотят объясните, объясните, зачем вы... себя это... Вот, чтобы люди цены смотрели. Ну, цены, цены есть, люди могут прийти и так цены. Ну, людям может это... У нас это... в интернете можно посмотреть, не в досуг. мы не хотим. Они хотят дистанционно есть. все посмотреть. Можно же так сделать? Так, ну, дистанционно есть, у каких-то отделов есть свои группы ВКонтакте. Ну, вот, тем более. Инстаграм. Тем более все публично. Ну, так и зачем это снимать? Ну, просто а хотим, да и все. Вы должны были с руководством договориться, во-первых. С какими, для чего? Ну, ну опять снимаете ну, лицо. Ну, так они, если со мной разговаривают. Нет, так, вас же попросили не снимать лицо. Ну, а почему я не могу его снимать? Ну, потому, ну, что, потому это что уже наша личная ну, жизнь. а это закон ну, есть, вы не имеете права без нашего а разрешения. А какой, кстати, ну, закон? Кстати, да, да надо вот э, поднять всю юридическую документацию. Посмотреть. Может быть, если бы вы дома сидели, то я бы, конечно, не мог вам прийти поснимать. А здесь вы находитесь в общественном месте, здесь можно Тогда всех фиксировать на дело. Да, вы представьтесь. А мы можем не представляться. А, а, а мы, можем не представляться. А вы можете вообще куда-нибудь в интернет, да. куда-то вот, ну и что? И может быть какой-нибудь хакер или возьмет выложить. и зайдет на сайт и что-то сделает. Нет, это слишком извращенно. Ну, это может, это у нас Можно просто выложить на сайт и все. Хорошо, а какой главный редактор? Главный редактор чего? Он в Вологде живет. Лицо, пожалуйста, снимайте, я вас прошу. Ну, за замажу. Чем замазать? Ну, покажите мне просто. Вон, вон, вон. А, так, да. Ну а зачем вы снимаете лицо? Ну я замажу потом его. Нет, вы не замажете. Замажу. Ну или стикер там наложу какой-нибудь, ну чтобы лицо видно не было. Ну я же прошу не снимать. Ну мы же сейчас в общественном месте находимся. Ну я вас прошу не снимать мое лицо. Ну я в целях собственной безопасности Нет, все это снимаю. Еще раз говорю, я вас прошу не снимать мое лицо. Ну, это просьба была? Да. Ну, просьбу отклоняю. Вы же можете просто уйти, зачем с нами разговариваете? Ну, потому что вы находитесь в моем магазине, мы не в твоем магазине находимся. Во-первых, ко мне на вы, на вы. Вы находитесь в моем магазине. Ну, ну ты же один, а не тебя не, много. Не ты, а вы. Ну ты же один, Я а не вам... тебя много. Нет. Вы меня же провоцируете сейчас. Чем? А ты провоцируешься? Нет, вы меня провоцируете тем, что вы мне тыкаете. Но ну, а ты провоцируешься на это? Да. Ну, будь стрессоустойчивым, значит. Ну я стрессоустойчив. Я говорю, вот вы, приходите, я, вы приходите в мой магазин, снимайте мое лицо. В какой твой магазин? Это мой магазин. Весь торговый центр твой, что ли? Нет, вот вы сейчас находитесь в моей части магазина. Да как в твоей-то? Я вот не ну, чувствую, не что знаю, ты здесь хозяин. А чем ты чувствуешь? Ну, если бы я к тебе дома пришел, и ты мне сказал, это Нет, мой вы дом. Находитесь в мо... ну, вы находитесь ну, в моем магазине. Ну, а в первую очередь-то мы где находимся? В общественном в моем месте? Магазине. В первую очередь в моем магазине. В первую очередь мы в общественном а месте А что такое находимся. общественное место? И тыкать не надо, надо разговаривать, а надо... вы с ним. Вы что с ним на него тыкаете? А он же один здесь, а не его много. Ну, элементарное уважение у вас должно быть. Ну к чему уважение-то? Ну, я к вам тыкаю. Ну тыкай. Зачем тыкай? Я к вам на вы. Ну можешь выкать, не все равно. Хоть как разговариваем. Да частная собственность да, дома у вас, собственность. дома. Это общественное место в первую очередь. Так я вас спросил, вы же ну, ну оперируете. Ну, что ну, такое общественное место? Ты занимаешься а торговлей, ты, ты занимаешься торговлей и не знаешь правила торговли, что ли, что мы можем... Вы не можете меня снимать. Мы Лицо сейчас вообще не про тебя. Еще раз. Мы снимаем не, цены. Не про тебя, а мы, про меня. Мы сейчас снимаем цены и товары, понимаешь? Цены и товары. Понимаете. Пойдемте поговорим. Зачем нам с тобой куда-то выходить? Пойдем. Не надо, не надо меня никуда толкать. Да зачем ты меня толкаешь-то? Зачем? Ты что, блин, делаешь-то? А? Убери руки, убери. Ты что, блин? Неадекват, что ли? Да иди, иди отдыхай. Да иди отдыхай. Иди отдыхай. Ты что, блин? Иди отсюда. Ты дурачок, что ли? Ты дурачок, что ли? Не надо, не Ты надо, дурачок, что ли? не надо, молодой человек. Вы не провоцируете его. Вы ты зачем меня за что это хватает? Это будет правильно, если я говорю, не снимайте. Да буду я тебе снимать неадеквата такого. Нападаешь тут на меня, отойди подальше. Так я к нему, я говорю, пойдем поговорим. Да не хочу с тобой разговаривать. Ну, уйдем, когда Ну, я, я его просто не отпущу. Почему это ты меня не отпустишь? Ой, Отойдите все подальше. Нет, а почему вы при... в это в ну пошли отсюда, быстро! Да ты чё? Сука, быстро пошел отсюда, блядь! Пошел, сука! Я сейчас разобью камеру, понял? Пошел отсюда! Пошли, сказала, сука! Ушел! Давай Рисуете зачем? Зачем? Что делаете-то? Кто? Козлы? задушить пытался светофора, мы находимся в торговом центре, тут маленьком, на нас какой-то неадекватный напал. Ну, просто человек подошел, начал нас э, трогать руками, начал толкать, начал хватать за шею, схватил. Он, он в торговом центре. сходите туда. Что такое там? Там человек газ распылил, на него какой-то неадекват бросался. Не ходите. Не пойдем. Что случилось? А? Он бычку включил. Кто распилил пол? Здравствуйте, на каком основании вы распыляли? А ты кто такой? Я человек, проходящий мимо, вот тут сил человек. Ну, что за паника здесь? Может, не знаю. Эвакуация, наверное. Вон, смотри, все вопросы к нему. К этому неадеквату. Я вас попросил, вы имеете право, что ли? Я вас попросил не снимать мое лицо. Ну, я тебе сказал, что я просьбу отклоняю. Я вас попросил не снимать А если бы он меня задушил? Я вас попросил не снимать. Я, же, я ж тебе сказал, что эту просьбу отклоняю. Пылил газовый баллончик, магазине. Э, перцовый. Перцовый. А у людей аллергия, у меня, я, например, аллергия. Ну что ж вы закрылись-то? здесь снимали мне сейчас люди говорят, мы ходили, снимались. Ну, ну хотели и ходили, что дальше-то? Ну, вы им, хорошо, вы имеете право ну, снимать Но, в магазине ну, вот товар, снимали. лица вы не имеете права снимать. Ну, мы, не, мы же не снимали Это лица. организация или что? Мы же не снимали лица, он сам вы к нам подошел. Вы организация какая-то? Нет. я вас три раза попросил не снимать. Ну, я же твою просьбу сразу отклонил. Не, я же вас попросил. Ну, я твою просьбу отклонил. На ты уже, на ты, давно уже на ты. Сейчас мы тоже... Прячет веселье. Я его сняла. Снимите лицо, Девушка, да, тоже. Пусть они признаются в полиции. Вот так вот, да. <laughs> Я говорю, а если у кого аллергия, это же кошмар. Вот все вопросы к нему. Он меня задушить пытался. Я говорю, не снимайте мое лицо. Опять хочешь? Что опять? Опять хочешь? Что опять Ну не подходи ко мне и все. Не, надо, сейчас полиция приедет, ну Не подходи ко мне, говорю. Ждем полицию? Да, ждем, конечно. Подходить только не надо, провоцировать, ладно, человек? Слушай, сколько ты раз уже это сказал? Ну, а вы не можете понять это все? Да, конечно, не могу. Не хочу а и все. Так ты такой неадекват, еще набросишься на меня. Зачем мне это надо? А потом еще свидетелей не будет. Так я ты ж набросился, за шею меня начал душить. Нет, я попросил не снимать меня, мое лицо. Так ты меня за шею начал душить. Нет, я попросил не снимать. Ты меня, меня начал за шею душить. Я попросил не снимать. Ты начал меня душить за шею, ты на меня набросился. Как нет? Нет, я не знаю. Ты этого не помнишь уже, что ли? Нет. У нас вот с, двух, с трех камер мы ведем съемку. Ты понимаешь, что ты натворил-то? Нет. Вот своими действиями ты всех работников подставил. Директор. Какой ты нахрен директор? Изучай законы. Законы о защите прав потребителей. Понял, директор? Так, давай, расскажите мне про законы. Мы можем знакомиться с ценами и товарами любым доступным способом. А вы можете распылять перцовый баллончик? Я могу защищаться, жизнь свою защищать, понял? Чего у вас тут трясутся? Потому что это выброс адреналина, ты что не понимаешь, что ли? А что у вас с выбросом адреналина? Ну, он выбрасывается у каждого человека в экстренной ситуации. Нападает ты не каждый день на человека, понимаешь? Нет. Или ты каждый день нападаешь. А у вас голос уже повышается. Да хочет и повышается, тебе какая разница? Разберемся, козел. Thank you.